Assalomu alaykum aziz do'stlar, assalomu alaykum jigalar. Pobratski bitta-bitta like bosingizlar iltimosim. Ya'ni hozir 29 oyimizda 210 ta saplovli bilet qapti, bitta-bitta biletda bo'yiga qatnashing. Shans juda ham katta. общий билет 499 ta, priz 62 ta. Главный приз 2 ta 50 000 rubl, bitta 20 000 rubl, yana 8 mingdan, 7 mingdan, 6 mingdan, 5 mingdan, 3 mingdan pul konverti var. Opsiyaga kirsangizlar barcha ma'lumotni olasizlar. 2 ta 50 000 rublni kim yutib olsa, promo efirda kartalaringizni taylab beramiz. Hammaga omad, bitta-bitta bilet olib o'yinga qatnashing. 5 yasangiz 5 ta shans, 10 tosangiz 10 ta shans. Shiroyaloq, xushomatona, hamatona burib boring, Yakta-yakta like boboga hadman darakdan dorat. бадели пур метавонед ки билети харидор карда бозбаштро кунед билет харидор карданро доред як карта баромаи хуршед ҳама каса 500 нархи билет обши билет 499 дона буд 210 дона билеташ мондагай обши приз 62 дона главный приз дута 50 000 рубл якта 20 000 рубл бо 8 000 7 000 6 000 3 000 як қиёмат конверти пули ҳаят карта ба номи хуршед ҳама каса лайкҳое мезанем панҷта даҳта билет мегирем понздаҳта бигир якта шанс ҳама каса якта якта не якта падарка якта шанс не понздаҳта шанс омад удач ҳама тонба бурдбори шерои аллоҳ